Добрый день! Сегодня мы разберем методы решения задачи пентамина пополам. Напомню ее условия. Все 12 пентамин необходимо разместить в двух сетках по 6 элементов в каждой, так, чтобы пентамина не касались друг друга даже углом. Пентамина можно вращать и переворачивать. Затем вдоль каждого края каждой сетки необходимо отметить количество пустых клеток вдоль этого направления до первого пентамина. Ну, там от нуля до максимума. И сумма двух соответствующих чисел с каждого края каждой клетки будет указана изначальной данной одной сетки. Начинать следует с нулей. Поскольку ноль единственным способом представляется в виде суммы двух чисел, то там, где стоят нули, там пентамина примыкают краю. Тут у нас 0, вычеркиваем. Третий 0. Снизу 0. И все. Следующий полезный элемент данных это единичка. Поскольку единичка тоже единственным способом представляется в виде суммы 1 и 0. Только мы не знаем, на какой сетке 1, на какой 0. Поэтому будем отмечать следующим образом. Вот так я отвечаю, что одна из этих клеток точно занята. Может быть и больше одной, но одна точно. Тут единичка, тут у нас уже есть данные. Тут единичка, тут и тут единичка. Потом вот тут единичка. Так, так и вот так. И еще вот это. Аналогично на второй сетке. заметим теперь, что вот эта двойка уже на самом деле реализована в виде суммы двух единиц здесь и здесь. Так что мы ее вычеркиваем. <clears throat> Следующих очевидных шагов не видно, поэтому предлагаю теперь сделать первый шаг, разделяющий наши сетки. Пока у нас все данные совпадают, но теперь надо сделать некое, ну не предположение, а разделение сетки – и я всегда рекомендую начинать с угла. В данном случае с этого угла, но можно и с другого, но просто здесь стоят большие числа и много этих чисел. В остальных углах мы либо уже использовали числа, либо тут вообще ничего нет. Здесь у нас очень удобно стоит единичка. Как мы говорили в одном месте, например, здесь будет пусто, соответственно, один. А заполнена будет первая клетка. А здесь будет заполнена ближайшая клетка, то есть здесь будет ноль. Значит, эту единичку мы реализовали. И теперь в правой клетке у нас 0 снизу, а в левой должен остаться, должна остаться семерочка, чтобы в сумме давали 7. То есть тут 7 пустых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И восьмая клетка должна быть заполнена. У нас появилась масса информации. Например, вот эти два отмеченных крестика мы выставляем. Здесь у нас нолик. Следовательно, это семерка должна быть здесь. В сумме, что было 7. Обе семерки мы реализовали. Отмечаем 7 пустых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восьмая заполнена. <clears throat> Эта клетка. Она заполнена, и рядом с ней пусто, значит, она может выйти в фигуру И. И только И. Вычеркиваем ее. Тут везде нули раз тут нули, то все эти числа мы переносим в соседние. 3, 1, 1, 2. Вычеркиваем. Реализуем. 2, значит, это заполнено. Раз они касаются углом, мы их продолжаем. 3, раз, два, три, это заполнено. Этот наш отмеченный крестик точно снизу, касание углом продолжаем. Эту фигуру хоть и не закончено, но мы отделяем вот нижние фигуры. Так, тут ставим нули. Значит, тут будут единички. Эти две единички мы реализовали. Ну, еще у этой фигуры можно отметить касание углом. Оно отсутствует, поскольку всего одна клетка осталась к добавлению к этой фигуре то вот так. Теперь, да, вот это соединение еще вернем. 0, соответственно 1, пусто. Значит и здесь пусто. Единичку вычеркиваем. Пятерка уже реализована. Тут 1, тут 4, тут 0, тут 0. Так. Простых ходов дальше не видно, но обращаем внимание на пятую клетку для вот этих четырех. Тут либо 0, либо, либо 1. Но важно то, что эта фигура уже будет сформирована, следовательно, здесь пусто и здесь обе клеточки пусты. Касание фигур запрещено. Значит, здесь, поскольку у нас должна быть в сумме двойка, эта двойка уже есть, вот она. А здесь остается нолик. Отмечаем. Опять же, выбираем касание углом. Это у нас фигура Y получилась. Удаляем ее. Тут, соответственно, 0. Тут единичку. Тут 1. Соединяем получившаяся фигура L. Окружаем и вычеркиваем. И здесь данные мы уже реализовали. Так, дальше. Рассмотрим вот этот угол. Что у нас тут может быть? Э, эта клеточка явно выходит либо сюда, либо сюда. Так же, как и это выходит. Но вот эта тройка э, может быть представлена либо здесь 3, здесь 0, либо здесь 0,1 я напишу сбоку 0, 1, 3. Двойки быть не может, поскольку вторая клетка занята. Следовательно, здесь, чтобы сумма была 3, будет 3, 2, 0. Но 3 у нас не может быть, третья клетка занята. Вычеркиваем здесь 3, здесь вычеркиваем 0. Значит, тут остается 1, 3, тут 0, 2. Но первая клетка точно пуста. Теперь вот эту отмеченную клетку, этот крестик должен выходить только так. Также здесь ровно 1. В противоположной стороне ровно 2. Тройку мы реализовали. Отмечаем. И теперь у нас это соединение трех клеток единственным образом преобразуется в Z. Окружаем. Подчеркиваем. Здесь у нас 2, 0, 0. 1, 2, 0. Эта клетка продолжается выше. Значит, тут тоже 0, 0. И теперь переносим данные сюда. 1, значит, тут 0, подчеркиваем. 2, тоже 0, значит, это крестик, подчеркиваем. Тут 0, и тут 0, дальше уже использован, следом 0, значит, тут 4, подчеркиваем. Ну и тут 3 нуля, первый 0 это просто 0, а второй будет 3 и 1. Черкнем вверх, отмечаем. 3, Хорошо. Касание углом. Эту фигуру мы соединяем. Еще одна клетка будет вот здесь. <coughs> Нет, здесь <coughs> ошибка, как и здесь. Они должны были быть ниже. Вот эта клетка изначально должна была быть отмечена. Поскольку здесь вот она единичка, а сверху у нас четверка. Здесь должна быть четверка, не единичка. Но, тем не менее, данная фигура уже не Y, которую использовал. И касание углом мы тоже убираем. Здесь у нас четверка от 1, 1, 2, 3 может быть. Четвертая не может быть. Напишу букву 1, 2, 3. Первая точно пуста. Следовательно, здесь 3, 2, 1. Тоже первая пуста. Значит, вот эта фигура может выйти только в бок. Выбираем касание углом, Сколько уже есть 4 клетки. И здесь тоже 1, 2, 3. Значит, обязательно одна из этих заполнена. Значит, это касание убираем. И сверху тоже данная клетка пуста. Иначе она убьет все эти три возможности. Далее закончим с этим набором цифр. Заметим, что фигура может продолжиться либо вверх, либо вправо. Если она продолжится вправо, то она убьет и первую клетку, и третью из нашей возможности. Значит, она продолжается только вверх. Соответственно, здесь стоит 1, а здесь, чтобы сумма была 4 равна 3. Отмечаем это 3, получилась фигура Т. а здесь получилась фигура n. Вычеркиваем обе фигуры Т и Н и четверку, использованную уже. Выше тройка, но здесь уже три пустые есть. Значит, ровно 3 стоит здесь, а в правой сетке 0. Вычеркиваем. эта клетка как-то должна выйти через верх. Так что здесь либо 0, либо 1. Следовательно, здесь либо 2, либо 1, но первая точно пуста. Теперь эту, этот ряд рассмотрим. Тут стоит большая цифра 4. Справа у нас третья клетка занята, а вторая пуста. То есть может быть 3, 1, 0. Чтобы сумма была 4, здесь может быть 1, 3, 4. Но поскольку уже вторая клетка занята, то 3 и 4 быть не могут. Ровно 1. Ну, соответственно, здесь ровно 3. То есть это все пустые клетки. <clears throat> Данная фигура должна захватить вот эту клеточку. Она почти как-то должна выйти только так. Четверку мы реализовали. И, соответственно, это двойка. Здесь может быть либо 0, либо 1. И здесь либо 0, либо 1. Значит, по единичке с каждой стороны. Также мы выводим. точно занята это, но даже если занята верхняя, не будет соединяться. Но поскольку Z у нас уже реализовано то сверху у нас пусто, значит здесь ровно 1, значит здесь ровно 0. Вычеркиваем. И здесь также ровно 1, чтобы в сумме была двойка, здесь тоже ровно 1. Вычеркиваем, отмечаем. Соединяем. Это только F. Вычеркиваем ее. Здесь удаляем касание углом, удаляем Y. И N у нас тоже реализовано, остается только V. Подчеркиваем, окружаем. Итак, у нас осталось не так много фигур и не слишком много данных. Осталось только 5 и 1 неиспользованные в этих двух клетках. Данная клетка не имеет данных. Так же, как и верхняя. Ну, чтобы недолго гадать, проще рассмотреть, какие фигуры остались. Сели мы вычеркнули. У осталось не вычеркнутым. И в данной сетке две фигуры. Здесь n уже быть не может. Да и f мы уже использовали. Значит, это только W. вычеркиваем из оставшихся P и крестик X. Здесь может быть, в принципе, две фигуры, обе. Но вот крестик здесь быть не может. Это явно P. Причем она выходит явно вот таким способом. Для, для квадратика 2 на 2. Значит, здесь 0. Здесь, соответственно, 1. Ну, а это крестик. Он единственным образом ставится. Следовательно, соседние Раз, два, три, четыре пустых, чтобы сумма была 5, здесь 1. P наша определилась. Задача решена.